रज से भी कह दो bubble तेरे बादलों को मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए यार हंस रहा